地下鉄のつり革に4月のゾンビは捕まる生きることにしがみつくように私はその理由がわからないなぜだろう明日は今日よりいい日になるかわからない明日が存在するとも限らない 明日が今日よりいい日になるかわからない明日が存在するとも限らない 日は明日の風が吹く